سبب چی است گل اگر کارزان گروپی اش برچه سبب رئیسی جماعت که گلک حوال و دور بر امنیت نیزیگ زانن کارزان گل قدرت یا گل قدرال ما کردن او ایک شور سبب آبو از با بحث روژی پیجی بود نی بو من شنید پیجی دا دعما کرد شوالینی ما دعما keer, mijn video jullie من beloofd keren, mijn nou wie tot keer. Wat bestel woni bo ganjik bo video chat keren, wa havolem bo. ام خدمت اوید که ادا یعنی بادلی که که ما چند کم نه و اصلا اخیر که و اکید مثلا مدیجی که پارجی گلک نابینا مرو داده تگید بعد نابینا حوالا نابینا هر کسی که داد بعد ود موی که گلک مو دیو پاره ای با یعنی حوال تقریبا شبیه مرۆڤ که او سابو مثلا ویدیو که وک عامله که از بحث خو کم از وک عامله که لیاد بم ویدیوی ویا با بشت و از نه اخیر کسیم و نه اول کسیم که نه اومد دی گروپی ده بلکو بری من سه چهار کسی دیجی قدر لوات بگیرم نه بد نابد وانا بجم هین زانن کاکیو کینا چه قدر لواجهات گرن و چه نمونه بس اونا نویا با من بس که سبب چی هست نمونه گل کارزن گروپی و جبرچه سبب جماعت که السبب حوال و كوجالك حفول ودوربري منت نيزك زانن كارزاني جالا غدرتيا جالا غدرال ما او ایک شور سبب آبو از با بحث روجي پیجی بود نیبو و من شنید پیجی دا دعما کارزانید کرد اینی من دعما کارزانید کرد من ویدیو تیلویر بلافت کرن من ناوی تا کرد وقت پشتوانی بو گنجی که ویدیو چید کرن و حواله بو اما خزمت آوید کرد Allora hanno که donde zomet ko havon yama chando چند Wasna akhir ka. و اکید مثلا ما دیجی کو جی گلک نابینا مرو بود داده گید بعد نابینا حوالا نابینا هر کسی که داده گید بعد ود و که او گلک ما دیو پاره ای بعد یعنی می حوال تقریبا شبیه گربون مرو که او صابو مثلا ود مای که که از بحث خود از وک عامله که لیاد ویدیوی ویو با واس نه اخیر کسیم و نه اول کسیم که نمایم دی گروه بیده بلکه بری من سه چهار کسی دیجی قدر الواد بگیرم من نبید نبید اونا بجم هین زن کاکی و چه قدر الواجهات یا کردن و چه آنمونه بس اونا نویا با من